asi panguva isi takanga takuziva kuti vamwe varida kuturai asi takaramba tichishingirira kuti mumugoma ibovo nechimwe chikoko takatanga kunirwa mvura ndofunatanga kupinda meme vachitirova mumwe wachairova nemvati Join us in the world's biggest human rights event, Right for Rights. Take action today.